嗨，大家好，我是路易斯，又跟大家见面啦。在开始之前呢，记得开启右下方的字幕哦。我们来聊聊林口跟有机菜之间的小故事吧。大家有发现林口其实蛮多人在种菜的嘛？其实是有一个小关键。林口因为天气的关系呢，造就了许多的红土。 红土它的特质呢，刚好又是蓬松湿润，然后营养价值比起黄土相对来说高了许多，所以蚯蚓很喜欢在里面活动施肥，对于土壤的种植也很有益，就能大大提升植物吸收养分。 我们回到今天的主题吧。这次的醒吾杯网红直播竞赛有机菜在林口，我们有跟四家农场进行合作，是哪四家呢？有雨林有机农场、雅宝宝有机农场、周好小农场，还有西游记有机农场。那以上这四家呢，我们会把联络资讯放到下方的资讯栏。那请有需要到农场拍摄的团队呢，再留意一下农场的规范。一。 要来农场拍摄之前呢，请记得要先跟农场这边做联系。第二点，农场通常还蛮忙的，很难一直招呼大家，请尽可能不要打扰太久的时间，也请大家要注意安全。除了实地拍摄之外呢，你也可以到农场买他们的产品，运用在作品之中。第四点，在拍摄时呢，请注意礼貌，还有尊重农场的规范。 例如随手关栅栏啊，避免家畜走失不见了；还有温室无法长时间做开放，所以要请来的团队呢，事先做好相关的作业。最后，大家记得帮我们按赞、订阅、加分享、开启小铃铛，谢谢大家今天的收看，我们下次再见喽，拜拜。哎，Louis，我们还可以在哪里看到相关于你的资讯啊？我在行无一帆呢，放我的。 Louis vlog 记录我的日常小生活，还有经营自己的插画 IG，然后我的账号是小老鼠 l l u i s 点 w a n，然后呢，我还有画明年二零二零年的海报年历海报，如果有喜欢的朋友呢，可以来关注我哟。